Apakah di Malaysia juga hujan? Kemarin kan kita dengar bahwasanya di Malaysia daripada kawan-kawan semua itu banyak yang bilang kalau di Malaysia itu sedang panas banget katanya gitu guys ya nggak ngerti istilahnya dari teman-teman sekalian apakah ada hujan di Malaysia atau tidak kalau di di sini di Solo di Indonesia ya sekarang lebih sering hujannya guys ya bahkan dua hari sekali itu sudah hujan ada kemarin juga hujan terus tadi juga hujan guys sering banget sekarang di sini selanya hujan ya Masya Allah apakah sudah musim hujan lagi atau musim kemaraunya sudah berlalu? Oh, saya kurang tahu juga guys ya. Coba komen di bawah ya guys ya. Gimana kondisi di Malaysia sekarang gitu kan? Nah, di sini kita akan reaction lagi yaitu kenapa kita kena hargai negara Malaysia. Ustadz Muhib Khawli guys. Nah, jom kita tengok videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman yang dirahmati Allah. Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. kuliah 10 minit saja. Saya nak bagi tahu satu perkara yang penting Mengapa kita kena hargai negara Malaysia ni? Ginilah, betul. Kadang-kadang orang kata, Ustaz Muhib kan awak kata Malaysia adalah masalah orang jual arak, maksiat. Betul. Orang yang buat bid'ah, betul. Tapi sebenarnya, ada satu benda yang baik kat Malaysia ni. Adalah, kita masih ada ruang untuk bersuara. Ah. Ada prinsip keadilan. Sahabat, minta tolong dengan betul-betul. Ni 10 minit je. 10 minit. Tahu tak saya uh, terus terang cakap kalau berbanding dengan negara seperti Syria, Mesir, kalau kita tengok keadaan negara hatta di Syria, tuan-tuan rahmati Allah di Syria, awak nak simpan janggut macam ni, mengikut sunnah sunnah Rasulullah SAW italatul lihya wa hafu syarib sunnah Rasulullah SAW yang paling kita nak zahirkan iaitu panjangkan Ya, jepeng yeah. dan uh, apa eh, pangkas uh, kumis uh, eh, uh, nipis kamisai perkara ini kita tak boleh nak zahirkan ya menjadi satu tuduhan awak simpan janggut dan nipiskan misai satu tuduhan yang besar di oh. uh, negara seperti Syria ataupun Mesir oh, tapi alhamdulillah tuan di Malaysia kita masih ada ruang untuk menzahirkan Betul. sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita masih ada ruang Allah untuk menegur pemimpin kita masih ada peluang untuk menjumpa orang yang sayang agama Allah Quran alhamdulillah orang tak boleh pertikai di Malaysia orang tak boleh pertikai Quran mungkin uh, masyarakat kita masih tak faham lagi prinsip ittiba'us sunnah masyarakat ya, kita alhamdulillah dah mula sedar tapi wallahi teman-teman insyaallah di Malaysia kita ada ruang cuma kita kena guna kebijaksanaan dan mauizah الحكمة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن kita boleh insyaAllah sampaikan dakwah dengan bijaksana mawaidah guna, guna hikmah mawaidah yang baik wajadilhum billati hi ahsan kita boleh berdebat dengan cara baik betul ahli bid'ah ramai orang yang menyokong ajaran sesat ramai orang yang masih tak faham bahawasanya tidak ada sebarang uh, fahaman wahabi tak ada tak ada. Wahabi ni sebenarnya sampai sekarang kalau awak tanya dia, apa itu Wahabi? Tak tahu nak cakap apa. Apa-apa pun, kita Allah di Malaysia ada ruang untuk berdakwah. Bagi saya, kebanyakan negara Arab tidak memberikan ruang untuk menyampaikan kebenaran. Khususnya kita tengok banyak negara Arab telah menyebelahi Yahudi dan Israel dan ada negara Arab lain yang uh, uh, terhutang budi dengan Rusia ataupun dengan Barat. Tapi insyaAllah kita kat Malaysia masih ada ruang untuk berdakwah, masih ada ruang untuk sampaikan kebenaran. Uh, uh, salat, ada tempat-tempat yang kita insyaAllah boleh, saya tahu, tempat-tempat yang uh, umat Islam boleh dirikan salat rapat, dimaafkan dan ditutup mata sebelah. Kadang-kadang uh, pihak berkuasa ditahu kita semangat rapat tapi dia tak kacau. Sebab Amin. ya dia tak kacau sebab dia dikesian kat kita. Jadi insya-Allah jangan putus asa. Oh, masa jangan COVID sedih. Lah. Insya-Allah bagi saya lah. Bagi saya Malaysia antara negara yang lebih baik daripada kebanyakan negara Islam yang lain. Oh. Malaysia lebih baik daripada kebanyakan negara Islam yang lain. Saya cakap secara ikhlas daripada hati kerana bagi saya ya, kalau negara Arab yang lain keadaan makin teruk kita kat Malaysia Alhamdulillah masih ada ruang untuk meniaga kita kat Malaysia masih ada ruang walaupun kita ditekan dengan suasana tahu tak teman-teman ni bukan nak puji tak puji siapa-siapa tapi kita kat Malaysia ni harga minyak tidak melanjut tidak melambung tidak melambung ah, seperti negara lain. juga benar. Walaupun di tidak uh, walaupun subsidi telah diangkat Uh, kalau macam kita kat Malaysia harga minyak subsidi telah diangkat tapi kalau berbanding dan dengan negara Eropah sendiri ah. harga minyak mereka sangat sangat tinggi wow sebenarnya kita belum tengok keadaan uh, masyarakat yang duduk di negara luar kalau kita tengok dan kita tanya maka kita akan rasa kita boleh kena bersyukur banyak ha. sangat sangat sangat. Ulama yang menegak sunnah ada tapi mereka tak nak menunjul. Ulama yang menegur sultan ada tapi mereka tak nak menunjul. Ulama yang menegakkan al-Quran dan sunnah mengikut fahaman sahabat insya-Allah ada. Dan mungkin kita sakit hati kerana masalah jualan arak tapi alhamdulillah saya boleh bersuara. Arab. Saya boleh suara. Tuan, negara Arab tak boleh suara. Negara Arab tak boleh langsung tegur pemimpin. Tak asup ah. kepada pemimpin sangat teruk. Munafik ramai kat di negara Arab munafik lagi ramai kat Malaysia ni. Alhamdulillah, rakyat akan menerima teguran. Bahkan pemimpin akan patuh kepada kehendak rakyat. Yang ni kita tak nampak negara lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Malaysia. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa uh, uh, uh, memeliharakan negara ini daripada segala fitnah. Allahumma rfa'anna, Allahumma inna na'udhu bika min kulli fitnatin. Allahumma inna na'udhu bika min al-fitan ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, kami memohon perlindunganmu daripada segala fitnah sama ada zahir ataupun batin. Ya, kita telah masuk satu zaman fitnah dahsyat ketika berlaku plain demik. Tapi saya rasa ramai orang telah sedar senyap pandemik ini satu permainan barat tapi mereka tak boleh buat apa. Kalau kita di Malaysia nak melawan barat mereka akan jahannamkan kita. Wala haula wala quwata illa billah. Tak apalah kita bersyukur. Kita cubalah betulkan niat, kita betulkan ikhlas, kita jaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kita yang masih menegakkan sunnah Rasulullah mengikut fahaman sahabat. Dan insya-Allah teman-teman, satu ayat awak dengar ni Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang yang ikut Rasulullah. Ayat uh, kalau tak silap ayat 1 lah 57 surah Al-A'raf. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي Orang yang ittiba' yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ar-rasul an-nabiy al-ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurat wal injil. Yang mereka jumpa sifat dan nama Rasulullah dalam at-taurat wal injil. Antara sifat Rasulullah ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Mengajak, memerintah mereka buat baik, mencegah kemungkaran. Wa yuhillu lahum at-tayyibat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber syariat Rasulullah yang menghalalkan makanan halal dan mengharamkan perkara yang haram ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang me- membuang segala bebanan yang ada pada orang Kristian dan Nasara dulu syariat orang Kristian dan Yahudi tuan dulu susah sangat susah tapi Islam datang dengan uh, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dalam ajaran yang memudahkan memudahkan manusia. Wallahi tuan. Dulu kalau Bani Israel melakukan satu dosa, mereka kalau mereka nak minta pengampunan Allah, Nabi Musa kata kena bunuh diri. Wa idh qala Musa liqaumihi eh, eh. wa idh qala Musa liqaumihi ya ya bani Israel eh, tengok ayat dia ya, fatubu ila barikum faqtulu anfusakum فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم nak bertaubat bagi syariat Bani Israel kena bunuh diri tapi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada hanya bertaubat minta maaf dengan Allah istighfar ya Allah inilah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma inilah salli wa sallim sunnah wa Nabi barik. Muhammad maka tuan-tuan rahmati Allah kita betulkan niat kita betulkan cara kita kita mentaati perintah Rasulullah kita Eh, kita kena uh, junjung sunnah Rasulullah. Ya, kita banyak kesalahan. Ya, kita banyak dosa. Ya, kita banyak orang yang hidupkan bid'ah. Tapi insyaAllah kita ada ruang di negara ini. InsyaAllah. Allahumma ahmi Malaysia wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma a'izzana bi'izzatil islam. Allahumma a'izzana bi'izzatil islam. Ya Rabbal Alamin. It, itulah yang saya nak sampaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala uh, uh, uh, menyelamatkan umat Islam di bumi Malaysia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada yang menegak kebenaran. Tapi mereka Amin. yang ada niat untuk menghancurkan Islam, moga Allah, moga Allah Subhanahu Wa Taala buang mereka. Ini kerja Allah Subhanahu Wa Taala. rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, sudah selesai videonya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, okay, itulah tadi yang disampaikan oleh Ustaz Muhib Khauli berkenaan dengan kenapa kita kena hargai negara Malaysia ya, terutama kepada rakyat-rakyat Malaysia sebab masih banyak istilahnya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sunnah-sunnahnya kita bisa amalkan di Malaysia ataupun di bumi Nusantara ini guys ya. Masya Allah berbeda halnya kata Ustaz Khauli tadi kalau di Mesir ataupun di Syria atau ataupun di negara-negara Arab itu untuk memelihara jenggot saja dan menipiskan kumis itu saja sangat-sangat susah katanya menjadi sebuah aib katanya di sana. Tapi kalau di Nusantara ya khususnya di Malaysia kata Ustadz uh, eh, Muhib Khawli tadi kita masih bisa istilahnya memelihara jenggot dan juga menipiskan kumis seperti itu ya, teman-teman. Dan masya Allah Allahu Akbar kalau kita lihat memang di Nusantara ini banyak sekali ragam ya kita lihat karena hakikatnya kita juga kadang ada kumis, kadang kumisnya tebal, kadang jenggotnya tipis, ada juga yang seperti itu. Tapi ya kan, saya pernah mendengar daripada seorang yang berceramah gitu kan. Nah, saya ingat sekarang saya akan juga menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa kalau kita istilahnya tidak bisa untuk memanjangkan apa namanya ini jenggot kita ataupun jenggot kita nggak tumbuh maka setidaknya kita juga istilahnya mengamalkan sunnah-sunnah baginda Muhammad SAW yang lain seperti halnya memakai sorban terus juga istilahnya memakai rida terus juga istilahnya memakai siwak dan lain sebagainya nah seperti itu memakai celak dan lain sebagainya banyak sekali istilahnya eh, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW kalau kita amalkan kita mendapatkan pahala kalau kita tinggalkan kita juga tidak berdosa karena itu hukumnya adalah sun sunnah. Allahu akbar. Semoga bermanfaat semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan setiap kesalahan itu karena kebodohan saya sendiri. Ambil yang baik, jangan ambil yang tidak baik ya. Jadi intinya adalah kita harus menyatukan uhwa Islamiyah di antara kedua negara ataupun di Nusantara ini.